la première scène et la dernière scène. Donc la, dernière scène, c'est à partir du moment où, où Slim est déjà par terre. Par contre, ouais. Eh, le, cigario Ouais, ouais, putain, oui, voilà, ouais. Euh, putain, j'aurais dû en ramener, quoi, putain. Non, t'as des cigares. C'est ouvert, hein. là Non, la prends-en plusieurs. Ah non, prends-en deux. Prends-en cinq. Est-ce que tu peux lui rajouter euh, un bleu ou un truc euh, sur la joue un truc parce qu'il s'est fait euh, s'est battu avec des zombies, tu sais, comme s'il avait une, une, petite coupure. Ok. Ok. J'ai le problème des bleus, euh, c'est qu'on va avoir l'impression que... J'ai peur qu'on ait l'impression qu'ils se transforment en zombie, tu vois. On fait un épisode euh, qui se passe entièrement euh, dans le futur. On avait trois, les trois premiers, c'était de l'intrigue sûr. Après, il y a eu quatre épisodes, c'est des vignettes un peu différentes sur le, chaque personnage, chaque mini-intrigue est séparée. Et là, tout se rejoint un peu, on va dire, commence à, se débloquer. Et en fait, dans celui-là, c'est le double principal. On commence avec lui, on finit avec lui. Alors qu'il travaille pour les méchants, donc ça qui est assez intéressant euh, ah, au niveau de la narration. Alors voyons voir la blessure. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça suffit. J'ai pris des légers, hein. il y avait plein de sortes. J'y connaissais rien. Je t'ai pris des légers, Flo. Bon, bah, alors, Flo, ça te fait quoi de retrouver le, la part sombre du visiteur ah, bah, c'est le kiff. Avec le upgrade du maquillage, c'est que du bonheur. Ah, Cigario aussi, tu vois, c'est petits points de détail comme ça. Forcément, pour tous les fans de Evil Dead, le petit fusil à canon scié là. D'accord. Ah oui, bah, bien sûr. je vais passer la matinée couchée. Voilà. Pas, pas trop fort pour le son. Here we go. j'ai ma, caravane particulière. enfin Alors, le premier plan. J'invite tous mes potes ah, comme ça pendant les pauses. Le premier plan, c'est. ça, on peut remettre là. C'est ma petite face. Ah, donc il a une couleur à peu près plus normale. Par contre, après, on va essayer de lui faire euh, tomber des trucs bleus de, du haut. Moteur. Ça rec. Et sont Alors comme ça, on a besoin de mes services. Quand je te goûte, ça fait sploc je fais le pas, le fais pas la bouche. Euh, pardon. Ah mais il faut faire ça tout de suite maintenant. Hein. Eh ben ah bah oui, bah ouais. Ok. Euh, on met le 50 mm. J'ai juste à sur Ouais, donc là pour les plans serrés, euh, on va prendre un autre objectif qui est euh, gentiment traité par Sylvain, qui est un 58 mm, non, un 50 mm, et qui permet de faire des, gros plans assez sympa. Ok, ouais. Ça y est, euh, oh, je suis bobeuse, ouais. Et action Efficacité, rapidité Ouais. Je <coughs> ah, vous fais ça tout de suite maintenant Ah oui ah, Je suis chaud, je suis chaud Il faut la lampe... Elle a euh, dégouliné Celle qui est par Elle a pas coulé hein. si la goutte a bougé, c'est 30 commentaires sur le blog. <laughs> Minimum. Combien 30 commentaires la tête dans le point chaud. Attends, Attention, il y a du, y a un verre là, un bout de verre. Face contre terre, on est d'accord. un bout de verre en plus. <laughs> mais mets-toi, enfin, pour l'instant, mets tes bras sur ta tête. Hein. Comme tu non, mets tes bras sur ta tête. <laughs> La tête, non, par là. Sim, je sais pas comment dire, mais c'était ta meilleure prestation. <laughs> Action Je suis complètement fou ah, bah, Non, non, mais... Euh, ça va Oh là là, Et euh, bah, tu peux mettre un petit mouchoir par terre Oui, ah, regarde. non, je ne pas ça. C'est vrai. Vous êtes complètement fou C'est une vraie question. Et la, machine, vous l'avez au moins Non, j'étais persuadé qu'il y en avait Ah bon Vous avez application Ouais, ouais, bien, eu, je serais Ah bah, tu sais, j'ai pas besoin d'aide pour faire faire. Des il y avait un orchestre qui... comment t'as fait la connaissance de François bah, J'ai harcelé François euh, sur Facebook. <laughs> en fait, François, au départ, m'a embauché pour euh, son aigre pour répondre aux <laughs> Je suis le personnage que François rêvait être. <laughs> François euh, donnait un stage. Et puis après, j'ai vu le travail de François dessus. Et je dis, c'est pas possible. Voilà, je ce garçon. Est... Et quand j'ai vu son âge, je dis, ce gars est un génie. Trop frontal pendant pas, mal de temps. Et à un moment, tu me renvoies un mail en me disant, en euh, fait, euh, j'ai regardé le Visiteur Futur, euh, et c'était genre peut-être la fin de la saison 1, tu vois, et vraiment c'est vachement bien, etc. Et, c'est vrai que moi, j'étais pas sûr que ce soit genre ton jour de délire, tu vois, donc ça vraiment, vraiment touché. J'étais super flatté quand tu m'as, hyper heureux quand tu m'as appelé. J'y croyais, croyais, pas d'ailleurs. <laughs> Arrêtez de vous foutre de moi. Arrêtez de me foutre de moi et ce qui est très beau, c'est qu'il écrit pour nous, quoi. il écrit pour notre bah, en fait, je me rends compte que les personnages, maintenant, enfin là, j'écris vachement mieux quand je sais qui va le jouer. Ouais. une chose est sûre. Écoutez-moi Écoutez-moi Je ne sais pas pour qui vous travaillez, mais je m'en fiche. On n'a pas d'autres personnes Encore le téléphone qui s'est barré aussi. Bon, alors, y à quoi va te servir ce ballon oh, ah, C'est la tête de... C'est une référence pour Castabot, parce qu'à il va être jeté. Une servir de, référence, lumière... Euh, en fait, deux objets me serviront à ça. Ça et une boule de Noël. <laughs> C'est surtout pour me donner, pour me donner les indications ah des, sources de lumière qui se trouvent derrière la caméra. ça c'est un dessin de Florence, on est d'accord. Hein. <laughs> plusieurs plans. Là on a fait plein, on d'accord tous les trucs. Castabot, attaque éclair. Castabot, attaque éclair. Castabot, attaque éclair. Écoutez-moi bien, vous. Putain, pardon. <laughs> Écoutez-moi bien, je ne sais Écoutez, pas. je ne sais pas pour qui vous travaillez, mais une chose est sûre, vous n'obtiendrez rien de moi. Mais tu veux pas le faire un peu plus en mode. euh, Ah oui, un peu plus. Alors, écoutez-moi bien. Alors, <laughs> déjà, je ne suis pas un robot. hein. Et deuxièmement, en parlant de ça, j'en connais un qui va vous botter votre gros cul brûlé au troisième degré. <laughs> Non mais attends, tout le là. Attends en premier. Casse ta bataille avec éclair PAM Bon <laughs> Coupé, super. Ok, j'ai ce qu'il me faut. C'est bon. Mais non, mais tu sais quoi, si elle va sur la caméra, je ferais mon pied. Bah attends, mec Faut pas, si je me mets devant là au cas où. On va faire les gardiens. Comme ça. Elle euh, va nous tirer dans la gueule, mais faut, faut, pas que tu vis la caméra. Hein. Mais il s'est pas Mais tu veux qu'elle soit, qu'elle soit à, une certaine hauteur. C'est super dangereux. Allez, vas-y, je mets devant. Tu vois Pardon, je suis désolé, mais c'est. Euh, non, mais François, tu peux pas le faire numériquement, ça Bah, si, en fait. Mais... C'est super dangereux. Tu peux tout faire numériquement. Hein. Franchement, c'est tellement un plan rapide. Euh, bon. Oui, ça va. C'est pas la peine. On va pas se prendre la tête là-dessus, on va pas prendre de risques. Euh. Alors, d'accord. Ok. Faut vraiment que quand tu tu tires, ça va pas, ça va. Vraiment le gros recul, tu vois. Voilà, très bien. Oh putain, sans le bruit ouais. Putain, là, mmh. <laughs> sans le bruit Sans le bruit, sans le bruit, sans le bruit. Du tout on le fait ça, les plus grands comédiens le font. Hein. ouais. Non mais j'ai remarqué que c'est un truc qu'on fait trop, c'est que quand je suis au ralenti, je vous au ralenti. <laughs> Et à la fin ça dure trop longtemps quoi, <laughs> ça veut dire des plombes. Action Ça c'était pas trop sous la lampe là en fait, coupé. Grave. Ok. Action coupé. Non, non, non, non, tu te ralenti Plus <laughs> rapide, action la foulée, action Coupé Bon, alors, qu'est-ce qui se passe T'inquiète pas, t'inquiète, ça va aller, ça va aller. Action trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Vas-y, mais faut la battre, Faut la battre, faut la On la double hein. C'est dans, dans ce sens-là. Non, je pète pas, je pète pas, je pète pas. C'est dans ce sens-là Non, dans l'autre. Dans Voilà. Ok. Allez, 125e prise, Florence la pète. Mais arrêtez Allez, c'est bon, on y va. Oh non, Bon allez c'est bon, c'est bon, c'est bon. Euh, non mais t'as une prise, une prise qui est bien, je te jure, mec, la première que t'as faite, elle est... C'est les plans au slimy court. Voilà. Ça quelqu'un pour goûter, François Bon. Ouais, faut pas que tu te En fait, non, là ça va, c'est juste que. En fait, je peux pas cadrer en même temps. C'est toi. Allez, Coupé. Action. Ah, c'est bon hein. là. Oh, c'est énorme. Tu jouais, c'est tu fais genre. Alors... Ah, ah, ah, oh <laughs> C'est vrai que je plan Dans le même Ouais. j'ai. Oh <laughs> Action oh oh oh Allez, on la double Action C'est bon. Ok, nickel, fin de journée. Oh la vache Très content, très content. On, a fait efficace. On a, 5 minutes pour mettre en ligne. Dans 5 minutes, il faut que je mette en ligne l'épisode. <laughs> Après, il faudra voir dans le montage parce que j'avais pas prévu ça à la base, faire le visiteur ralenti et l'autre en vitesse normale pour voir si ça fonctionne euh, au niveau du rythme. Donc là il est là, il n'est pas encore en public. 59 euh, voir la vidéo. Le code embed. J'ai préparé l'article avant ça, sinon c'est mort. Ah. C'est bon, il est bien centré. Ça, souvent, c'est chiant. Ah putain, j'ai pas vérifié l'orthographe, je suis sûr que j'ai fait des fautes. fais les fautes de toute façon. Quand les voyages dans le temps deviennent pratiques pour résoudre les scènes de ménage. Non, il n'y a pas de faute. Tac, publié. Euh, Bing, tac. 18 h Il est faire des, progrès pour Et maintenant, les trolls peuvent euh, ouvrir la Alors là, faut pas faut pas tuer les codes. <laughs> Pour se connecter. Au site officiel. Et avoir accès à toute la saison 2, plus le début de la saison 3. <laughs> Quels sont les codes Ils sont en fait tournés depuis 2007. Ah. Au passage, vous avez des informations comme le nom de l'assassin Kennedy. <laughs> <laughs> Les coordonnées GPS de la zone 51. Métro, Numéro 7. Image, normalement. Normalement, quand je Magie de toute façon, je peux voir les, épisodes sur ça y est, hein, c'est pas terrible, terrible, mais bon, euh, maintenant on prend une douche en espérant que la semaine prochaine ce soit parti.